و جرکادی زودتر هبدو نابینه وای از هرم تبهرم لبه جرکادی زودتر هبدو نابینه خاطرته به خاطرته به خاطرته به خاطرته هزي هري كل القلب dilim dilimi Haziharı evi namın biri namın nevi ya Haziharı kulil kalbe dilimi dilimi Bu kafirite Bu kafirite تن بخاطر. تن نری دیگه گازی و خیری کتوب خازی هک روژه جروجان من بگری زانی بکو جارنگی تو من نبی

elime Bu kafirite Bu kafirite